ال hand cam يعني كتير بطيء نزلنا انت وعلى فكره كان عم يحمى معي ال iPad وسويت له هذا ال stand. ظبطته على المروحه إيه. عرفت عرفت شلون ال stand. فهلا حولت على الجيروسكوب جيروسكوب حركه اسرع مزبوط بنفس الوقت انا مشان ال iPad عشان ما يحمي وعلى كل حال ما صار شو برجع على الجيروسكوب ما عندي اي مشكله نقدر ننزل ننزل برضه معنا واحد اشو هذا الرساله هكر هكر والله هكر والله هكر لازم ننزل اول عنا عنا اسمه الرسالة والله لا ابعت له مسج والله لا قدام اثنين اثنين اعتقد جيناكو بهاي جيناكو بهاي تقعد لك تقعد هون هون ايه في الشباك شفته واحد فوق كمان في واحد فوق ايه. هذا هو هكر إيه، هكر فوق على السطوح فوق جيك انزل لندي تحضر بش بش نموت نموت هو رسالة هو هو فيه فيه فيه حاول تفنش فيه بدي دم حاول فنش حاول لك بدي دم دم معك دم حاول فنش لك ما معي حاول فنش زي فنش فيه عنده اوه عوش فوري فنشته جاني واحد Olha, eu vou لا لا يفنشر عندي فنش ماشي نعم. لك لا تفنش قد جابك هون انت حبيب قلبي اعطيني اه حبيبي ما معك طواي غير انك رعبني اوه شافك ضرب عليك تركي هذا سكواد معلم يا خلص الجيم انا خلت له دخله شمال انت بتعمل ايه يا قاعد ماسك السلم يا جدع انت ماسك دي انا Nasıl geldik? لو عمالك لطبني نو He's ahead! He's ahead! يلا روح ايه بس احمد مكان ايه بالبيت تركي بالهنجر نوك نوك نوك شلته نوك اخر ايه واحد وينه papá. يبقى دول بوت اهو لا تخربط بيناتهم يعني خالص لا معك معك one has been here. في دمي فاصين فينيش سكواد كامل 12 ضربوا يا زلمه انت ضربته صار قاعد ايم يا زلمه ايم طول زباله في شرفي في في بوت في واحد ورا سال عندي في واحد ورا اخر إيه، واحد خالصين خالصين سكواد خالص هناك عمار في في واحد ورا نفسه نفسه هذا في بالك ورا يشيل واحد كفر كفر نعم لك انا ورا البيت نبوخ لا لا تبي شيء يمين استنى معك دم يا عمار ايه معي بس ندخل الزون بس ندخل الزون اثنين نوك يلا موبيلة واحد يلبس حشيش نوك والتاني نوك يلبس حشيش هو هذا عزيز زون إيه؟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 زلمه اثنين اثنين هن اثنين وين واحد؟ لا لا في اثنين هن في اللبناني ايه ثواني ثواني روح ابو آه. الابيض هذاك لبناني اللي جاني تبي ورا الصف الاول هولي سكيت عشان وقف قبل القتال حاليا ديما والله ما يروح الا دعس هيدي ها ورا ورا ورا ورا, ورا. ايوه هذا آه، آه، آه. فيهم جنبي لك ماني بالزين لك ماني بالزين الو يا العالم الامريكي آه، القتل هلا <laughs> دي العام